नमस्ते रोचक ज्ञानको युट्युब च्यानल तथा फेसबुक पेजमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको यो भिडियोमा म कुरा गर्नेछु एसियाली राष्ट्र उत्तर कोरियाको बारेमा उत्तर कोरिया विश्वमा भएका देशहरूमध्ये एक भिन्नै देश हो भन्दा फरक नपर्ला यो देशलाई विश्वकै लागि खतरा पनि मान्ने गरिन्छ प्रस्तुत छ उत्तर कोरियाको बारेमा केही रोचक तथ्यहरू जुन सायदै थाहा होला उत्तर कोरियाका जनताहरू नेता किम जोङ उनका दासी भएर बसेका छन् भन्दा फरक नपर्ला उनीहरूले त्यही नियम मान्नुपर्छ जुन नेता किम जोङ उनलाई ठिक लाग्छ चाहे त्यो गलत नै किन नहोस् नमानेमा सजायको भागीदार बन्नुपर्छ सजाय पनि सानोतिनो कहाँ हो र फाँसीको सजाय यहाँको हरेक गल्तीको सजाय नै फाँसी हो उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनलाई विश्वको सबैभन्दा कान्छा तानासाहीको रूपमा लिइन्छ तर उनको उमेर कति छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि बाहिर आएको छैन तपाईँलाई यो सुनेर हैरानी हुनसक्छ कि उत्तर कोरियाको कर्मचारीले हप्तामा छ दिन नभई सात दिन काम गर्नुपर्छ त्यही पनि एक दिन तलब बिना नै किम जोङ उनका अनुसार एक दिन राष्ट्रलाई सेवा गर्नुपर्दछ तपाईँले समाचार हेर्न चाहनुभयो भने अमेरिकाको समाचार हेर्न सक्नुहुन्छ कतारको समाचार हेर्न सक्नुहुन्छ वा विश्वको कुनै पनि देशको समाचार बिना डर हेर्न सक्नुहुन्छ तर उत्तर कोरियामा आफ्नो देशको बाहेक अन्य कुनै पनि देशको समाचार छापिँदैन तपाईँ टिभी हेर्न बस्नुभयो भने कतिवटा च्यानल बदल्नुहुन्छ जति आफूलाई मन लाग्यो त्यति तर उत्तर कोरियाका जनतालाई यो छुट छैन त्यहाँ जम्मा तिनवटा च्यानलहरू रहेका छन् ती च्यानलहरूले पनि आफ्नै देशको र नेता किम जोङ उनको गुणगान गाउने गर्दछन् उत्तर कोरियाका सडकहरूमा ट्राफिक सिग्नल छैनन् त्यहाँ सबै काम ट्राफिक प्रहरीले नै गर्ने गर्दछन् यदि ट्राफिक प्रहरीलाई नटेरेमा फेरि सजाए फाँसीको उत्तर कोरियामा निजी सवारी सरकारी कर्मचारी र सेनाले मात्र राख्न पाउँछन् अरू जनताले सार्वजनिक सवारीका साधनहरूको प्रयोग गर्नुपर्दछ तपाईँ कपाल काट्न जानुभयो भने आफूलाई जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै काटेर आउनुहुन्छ तर उत्तर कोरिया यसको मामलामा फरक रहेको छ त्यहाँ कपाल पनि आफ्नो इच्छाअनुसार काट्न पाइँदैन सरकारले नै केही स्टाइलहरू राखेको हुन्छ र त्यसै अनुसार काट्नुपर्ने हुन्छ तर त्यहाँको कलाकारलाई भने यो नियम छुट्छ उनीहरूले भने भिन्न स्टाइलमा कपाल काट्न सक्दछन् उत्तर कोरियामा नेपालमा जस्तै हरेक पाँच पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ तर नेता जहिले पनि किम जोङ उन नै चुनिन्छन् कारण हो एउटा मात्र उम्मेद्वार कोही पनि व्यक्ति किम जोङ उनको प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्दैन र सबैले उनलाई नै भोट दिन्छन् उत्तर कोरियाको लगभग आधा जनसङ्ख्या भोकमरीको चपेटामा छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको तस्बिर लिनु गैर कानुनी हो यदि तपाईँ घुम्नको लागि उत्तर कोरिया जानुहुन्छ भने तपाईँको क्यामेरा एयरपोर्टमा नै राखिन्छ र फर्काउँदा पुनः दिइन्छ विश्वकै सबैभन्दा ठुलो रङ्गशाला अर्थात् स्टेडियम उत्तर कोरियामा नै रहेको छ जसको क्षमता एक लाख पचास हजारभन्दा बढी रहेको छ उत्तर कोरियामा फेसबुक युट्युब ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धित छन् उत्तर कोरियामा पोर्न भिडियोहरू हेर्न मनाइन्छ यदि कसैले हेरेको थाहा पाएमा फाँसीको सजाय हुन्छ उत्तर कोरियाका कुनै पनि व्यक्तिले बाइबल पढेको थाहा पाएमा त्यो नै उसको अन्तिम दिन हुनेछ उत्तर कोरियामा जिन्सका लुगा लगाउनु गैर कानुनी हो लगाएमा उही फाँसी हुनेछ विश्वमा अहिले सन् दुई हजार उन्नाइस चलिरहेको छ तर उत्तर कोरियामा भने अहिले बल्ल एक सय सात साल चलिरहेको छ यहाँ पूर्व राजाको जन्मदिन पश्चात नयाँ वर्षको सुरुवात हुन्छ उत्तर कोरियामा गाँजा प्रतिबन्धित छैन यहाँ गाँजालाई नसालु पदार्थको रूपमा लिइँदैन यी त थिए तानासाई देश उत्तर कोरियाको बारेमा केही रोचक तथ्यहरू तपाईँलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला यस्तै रोचक कुराहरू कसको वा के को बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ तल कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो विचार लेख्न नबिर्सिनु होला रोचक ज्ञानको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब र फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद फेरि भेटिनेछ अर्को भिडियोमा ओके बाई